Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ խնդրում առաջարկում եմ, որ ինքնուրույն փորձեք, հետո նոր հետևեք այս վիդեոին։ Okay, ուրեմն ինչա մեզ պետք անել։ Մեզ պետքա ստեղծել մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է transform, որը կընդունի զանգված, որի մեջ կան տարբեր օբյեկտներ, որոնք ունեն այս այս իրավիճակ, հա, ամեն մեկի մեջ կլինի fn, joe, ln, Միքայելյան, ph, ինչ որ հեռախոսի համար եւ gender։ Եվ մեզ պետք է վերադարձնել մի հատ ուրիշ սանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ, բայց այդ օբյեկտները նախ եւ առաջ միայն ընտրում ենք այն օբյեկտները, որոնց gender-ը female-ը, Եվ մեզ պետք է ուրեմն այս օբյեկտների իրավիճակը փոխել, այսինքն fn-ը դարձնել first name, ln-ը դարձնել last name եւ այլն եւ այլն։ Okay. Okay, դա եկեք սկսենք։ Ուրեմն մեզ պետք է ստեղծել մի հատ function, որը կոչվում է transform, hence for function transform որը կընդունի ուրեմն միացանկված, եկեք ուրեմն տեստավորման կոդը copy paste անենք այստեղ, ուրեմն alert կանենք, հետո կանենք json.stringify, որպեսի մեջի object-ները տեսնենք, այս ուրեմն ֆունկցիան կկանչենք եւ ուրեմն pass կտանք, հա, այս ինֆորմացիան։ Ուրեմն Էլի եմ ասում, մեզ պետք է ուրեմն փաստորեն երկու տարբեր գործողություն անել։ Առաջինը մեզ պետք է ուրեմն այս ցուցակը քչացնել, որպեսզի մենք միայն աշխատենք ուրեմն այն օբյեկտներով, որոնք որ gender-ը female է, եւ հետո ուրեմն այդ ամեն օբյեկտը դարձնել մի հատ ուրիշ օբյեկտ, հա, այսինքն փոխել իր վիճակը դեպի ուրիշ։ Այսինքն մեզ պետքա քչացնել եւ փոխել filter եւ map։ Հմ, այդ գործիքները կօգտագործենք։ Ուրեմն եկեք ստեղ return անենք r.filter ուրեմն տալիս ենք իրեն մի հատ function, ահա, որը ուրեմն վերցնում է մի հատ object, հա, այս object-ներից մեկը, եւ մենք ուրեմն ստուգում ենք, եթե obj.gender ապա իրոք հավասար է female-ի, այդ ժամանակ պահում ենք, մնացած բոլոր դեպքերում չենք պահում, հա։ Ա, խնդրեմ, հիմա եթե սա աշխատացնեմ ուղակի, run անեմ, Մենք եկեք ֆորմատ անեմ, մի րոպե JSON-դա stringify, ստանում է սա, հետո undefined եւ 2, հիմա սա ավելի սիրուն կլինի։ Okay։ Հիմա մենք վերադառնում ենք ուրեմն Kate եւ Jill Այսինքն վերելացնում ենք ընդամենը միայն այն օբյեկտները, որոնց gender-ը female է։ Լավ, առաջին մասը արեցինք, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք, ստեղ մեկը գրված է FN, LN, իսկ մենք մեզ պետք չի FN, մեզ պետք է first name, last name եւ այլն, չէ՞։ հա, Դրա համար մենք այստեղ կարող ենք անենք ուրեմն get map, փոխանցենք function-ը, որը էլի կընդունի այդ օբյեկտներից մեկը եւ կվերադառնի մի հատ նոր օբյեկտ, որի մեջ ուրեմն կլինի first name, որը obstat fn-ի արժեքը կունենա, last name name, որը obstat ln-ի արժեքը կունենա, էլ ինչ կար phone number, հա, phone, որը կունենա ուրեմն obstat ph-ի e արժեքը, եւ gender-ը մնում է նույնն, այնց որ gender կլինի obstat gender։ Սենց մի բան, եկեք աշխատացնենք։ Ահա, ճիշտ է, ուրեմն first name, last name, phone, gender, երկուսի համար։ Այդքան բան։ Հիմա ինչու արեցի filter, հետո նոր map։ Ես կարող էի հակառակ անել, չէ՞, եթե տեղերով փոխենք, սա շատ հանգիստ կաշխատի։ Բայց անելով filter-ը սկզբից ավելի optimal է, բացատրեմ ինչու, որտեղ filter-ի դերը ինչ է, որ ինքը ընդհանուր ցուցակից ձեզ վերադարձնում է մի հատ ավելի փոքր ցուցակ։ Հետևաբար մնացած բոլոր գործողությունները, որ մենք կանենք, կանենք այդ փոքր ցուցակի վրա։ Եթե հակառակը անենք, մենք նախ եւ առաջ կստեղծենք բոլոր օբյեկտները ամբողջ ցուցակի համար, բայց անիմաստ, որովհետև մի մասը մեկա չենք օգտագործի ֆիլտրի ժամանակ, հա, մի մասը մեկա ոնց որ չենք select անի, հա, ֆիլտրում, միայն կվերցնենք այն մի քանիսը, իսկ մնացածը անիմաստ sense ստեղծել էինք ու sense ոնց որ գցում ենք աղբա, չենք էլ օգտագործում մի տեսակ։ Այսինքն անիմաստ գործողություններ են արվում։ Սագրաման մեջ միշտ փորձեք կոդը նենց գրեք, որ անիմաստ գործողություններ չլինեն, որպեսզի ձեր կոդը աշխատի օպտիմալ, եթե հետեւաբար շատ արագ։ Ամ Այդքան բան, հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։